J-Down, la nueva melodía, la compañía. Slav Music. Desde que el momento en que te vi, supe que serías para mí. Pero lo que hoy siento en mi corazón, no lo puedo apagar, no. por tenerte Aunque no te dabas cuenta, my love Ey, escúchame, yo, yo, yo, yo fui Tu admirador secreto, mami, aún sí El que te enviaba la cartita con la flores eh, El loco en amor. belleza de tu cuerpo Solo quiero que tú sepas que de ti me siento enamorado Y aunque suene apresurado, te, te amo Desde que el momento en que te vi Supe que serías para mí Pero lo que hoy siento en mi corazón No lo puedo apagar, no versos, olhos.